Jooga dheer ii jamaalkawa ideegay jeelkawa wa ihaayay jowharey adikinjirnaa jeerateedon baad dhuuntay mijeyne hundurmeedii ha ku jeesaday dhafartay joogtoa ah. adikin i jabanaa galbigay ka jarteeta kalafad mukijiyey koro walba iinka joorfalo jowharey mi iinjirna too jawaabfeylamaysiido lanjinkaa ahoo wakti kiila jaray eedkiinjeela ahaa umaan injeed mi ihii guri kijeysadoo faday walbi iinku jaakartoo jowharey mi iinjirna too jawaabfeylamaysiido balaanjinyiro koo suurad badan yaa biladka baydhabo ka jartay walba irka iniis jeyto aniiba jingle miirkay juusta nhayne ada oo birba inkajihaysanayne yoomba koola jarto guur inkajeedna balaandhonkoo jeeladay hamiin koley hokiila iifine jiirooga dhatiyo intii gala jugta koo geliyaneeba kibirkuma kii jara fadne kula iinjeelada faday jibaadkaa weeru faday ani inka inkajeedna eedkiinjeela jidkay toosinya walba iinkajoor faloo jowharay mi injirna too jawaab faylamaysiido